kati osibyota je <laughs> ndio lyotya hmm. hmm. haji yabi yeah. byatuse ku mukwano ndi ndi afana nantya oli fine okay mukwano gani mm. ani walukaga bambi kichate cha mugudeko ofisi yo nakure gulolo na yatuse nga geno celebrating olna kwa gule ku ofisi munange nga asanga omusayi munda ne wabweru katonda wange bulijola lijigulanga ah, Yabadde agenda bugenzi kugibeeramu ku lunaku lw'abakyala <laughs> era lwa bakyala nensiiba gwe baagoza balyaosiiba ngabwolya piki bagidde omusaayi tutandike byaddala yabadde agenze kuyimba mu bivulu bye ne bamukubira simu nti ofiisi yo ejjudde omusaayi yonna wabweru ne munda oba waliwo ebyalwaniddewo ah, yabwagamba mm, ate lisabasaba atatya masasi aina oluyimba olira sabasaba tati amasasi kati waluka golo otitiiraki lubala aluma ah, mulimu sabasaba tati amasasi okitegedde kati balukwate olwo oluyimba nga bwetati amasasi kwata ebaafu n'amazzi ofune sheyawa akusomee lukuya okoleki onaze ofiisi oyingire ebyo tebikanganga muganda wange tutobye tulwanye hmm? Hmm. tulwanye entalo eh. nentalo fe tuzirwanye tuzikwasa katonda n'abakyala bakulwanireko olukaga yagambye mbu eryo ddogo era asuubira banabyabufuzi be babikola balaika basaliddewo nkoko nambuzi nyongera okugumya balukaga ne mugamba nti ebyo byonna baali bikoze luli nga tonabakuwangula nkaatebanga bikoze wati nga otandisa okulya ne kasente gwenyweza bwenyweza tooke eriyo kijja kutukako katonda waali sapula enene ekukoma eno gwengaokyatya ebyo giwanike bwotyo oyingire woofiisi ke yagenze n'agamba nti emabegako abayimbi bamukwatamu n'ava ku stage n'agwa ekyo ah? eh, mu bigambo bye yagambye yali ku stage emu n'atondoka n'agwa era akkiriza abayimbi bamu ale kyali wange mwalukaga kyali wange kuva mabega eri era tuze twemanye ebyafaayo zawadi walukaga mukera okubanga kwesembereza bintu ebyo oliwo byesembereza nebimalira nebikola ki n'abakuzanyirako oba obawadde ekkubo okitegedde gwekera ku makya gwa ofiisi abayimbi tebaloga abayimbi okuloga kw abayimbi lwebaluyimba lwewoleeta oluyimba ne lukuba eddogo nga lisangulawo leeta nyimba katinayo sabasaba nange nina tonswaza ensi nga tugenda mu maaso aloga yajja okweroga ogeze nogamba tabiisa ebintu bulo byesembereza ebiki byesembereza hmm? biki byesembereza bandoga mama bandoga mama bandoga wa gamba banjagala nabajja kyagala mm. Mm. nze kyenza omugamba erinnya limu lyokka lyaba yesi musiraamu n'erinnya lyaba yeyambisa mumanya ga allah bagwyita yalatifu yaratifu mm. abeere ngaayogala yaratifu yaratifu yaratifu yaratifu yaratifu mukitegedde eryo nga amala ayogera emirundi mingi bino n'olunaku lwonna asobola kirweka ngaakyayogera oba navuga natuka emasaka nga kyayogera nga kakasa nti eddogo ligenze era lijagenda yagambye ofiisi eyo tagenda gidda mpaka nga bannaddiini basoose gisabira nze agimpe n'omusaala agumpe <laughs> gwegamba bugambi waalu nti akasaala kagenda akawundi ya haji kwegenda okgendanga nsonga ye nti njemuwadde n'omusaala oguvaamu agumpe ajja kulaba nga nze ngumira eddogo <laughs> walwange ajaba mbakayise kabadi bagise stand mm, stand yaki ye yabyekoledlubala numa oba lubala muluma nga stand ebeere <laughs> ebiri naye mwe mutegeere nti oluyimba lwolweruli kale nze ndugambye weruli tasobola omuntu banaye baliaba abantu abantu babafiirako naawe omuntu kati asobola okujja nga nsaba kikumi njagayo siringi lukumi bami nyamba nguleka panado nfa gweolwokuba nti omanyidde erinnya lyange nti ddene ate era sisuubira kubeera nti siinawadde ekikumi nenfiira awo nyo nga ddala mba mulwadde kati biyinza okuba bituufu nga ate mwemukiza mu luyimba yesu oluyimba kati olubanga lweruyonzeka muyamba oddu mulangira oluyimba gyeruli baleta lubaala numa aanze ah, ah, sitya sabasaba sijadutu marubala numa kuba sisowa promoting ate lubale sabasaba sitya sabasaba biduduma mulunonye ne video yafulumye <laughs> ne video gyeri nange ino olwange baluyita tonswaza video niyo gyeri